Hola, mi nombre es Vicente Manzano, soy profesor de investigación del comportamiento humano en la Universidad de Sevilla, doctor en psicología, educación y economía. Y bien, ¿qué hago aquí? He escogido este entorno precioso porque el Parque de María Luisa en Sevilla es un buen ejemplo de que la sociedad puede hacer algo realmente precioso y de lo que vamos a hablar es, de un asunto que me preocupa y me ocupa desde hace tiempo, y que no es muy positivo, pero tiene solución. Os hablo de la opresión lingüística, la que... Bien, dadme diez minutos y os lo cuento. Hablemos ahora de necesidades. Una necesidad es algo necesario. Qué tontería, ¿no? Pues no, no es tan evidente. Yo puedo decidir si como o no como. Otra gente no puede, pero yo puedo. Lo que no puedo decidir es si mi cuerpo necesita nutrientes para sobrevivir, porque los necesita y punto. Eso es una necesidad, es algo que ocurre y sobre lo que no podemos decidir si ocurre o no ocurre. No obstante, las personas no saciamos directamente necesidades, sino que lo hacemos a través de recursos que denomino satisfactores. Eh, nutrientes para mi cuerpo constituyen una necesidad y una manzana es un satisfactor. Aunque la necesidad sea una, los satisfactores son intercambiables. Y muy importante, las necesidades pueden ser físicas, biológicas, psicológicas, pero los satisfactores son sociales, o al menos viven en un contexto social, son gestionados en un contexto social. Podemos imaginar, por ejemplo, una sociedad en la que las personas andamos por la calle y cogemos manzanas de los árboles, de los manzanos, eh, para alimentarnos y es legal y no pasa nada o bien una sociedad donde hay que presentar un documento para que te den una manzana, o una sociedad donde la gente debe pelear físicamente, quien vence muere de hambre, quien gana se lleva el alimento. En la sociedad donde yo vivo hace falta dinero. Si tienes dinero puedes ir a una tienda y lo intercambias por una manzana. Es importante pensar que eso es así, aquí y ahora, pero no siempre lo ha sido, necesariamente no lo es. Hablamos de satisfactores y por lo tanto de de elementos que ocurren como podrían no ocurrir y que se gestionan en la sociedad. No solamente los satisfactores son fundamentales para entender la opresión y se gestionan socialmente, también ocurre con las capacidades. El satisfactor puede ser muy bonito y está ahí, pero si yo no tengo la capacidad adecuada, no lo conseguiré. La cuestión está que aunque solemos pensar que las capacidades son, viven en el ámbito del mérito individual, son también una construcción social. Alguien, por ejemplo, que ha terminado los estudios con éxito de ingeniería en ciencias de la computación va a tener trabajo seguro. Las empresas se lo rizan, lo buscan. Pero imaginemos que esta persona la metemos en un túnel del tiempo y aparece en una calle de Madrid a inicios del siglo XX. Se moriría de hambre. Y no le serviría de mucho saber programar en Java. Imaginemos a Paco y a María, que viven en un pueblo, Viven en su casa a un lado del río y cruzando un puente peatonal llegan al otro lado donde tienen un campo. En ese campo mm, tienen todo lo necesario para vivir. De hecho, ni siquiera tienen dinero. Por las razones que sean, imaginaos que eh, se decide hacer una carretera que atraviesa el pueblo y se sustituye el puente peatonal por otro pensado para vehículos de motor, donde por razones de seguridad se prohíbe el paso de peatones. Fijaos qué ocurre. Paco y María siguen siendo las mismas personas, siguen teniendo las mismas capacidades, anhelando los mismos satisfactores y poseyendo las mismas necesidades. De golpe son discapacitadas. Y son discapacitadas no porque su capacidad haya cambiado, sino ha cambiado el contexto. Podemos sintetizar qué es la opresión. En primer lugar, tenemos un diseño o una gestión de satisfactores se escogen determinados satisfactores que están asociados con determinadas capacidades, que no son cualesquiera. Esas capacidades las posee un grupo de personas al que llamamos grupos de privilegio. En el grupo discriminado ocurre que no pueden saciar las necesidades que necesitan determinados satisfactores porque las abundantes capacidades que poseen no son útiles, es decir, no están asociadas a satisfactores elegidos porque se han elegido otros. Punto 3. Esto es muy importante. Hay un trasvase de responsabilidad. Aunque el origen es sistémico o social, tanto los miembros del grupo de privilegio como los miembros del grupo discriminado sienten que la responsabilidad es individual. Como es un problema individual, las personas individualmente deben acudir a sus recursos, eh, su energía, su dinero, su tiempo, etcétera, para solucionar ese problema. ¿Qué es lo que ocurre? que al utilizar esos recursos refuerza los mecanismos de la opresión. De tal manera que a corto plazo es una salida, a medio y a largo plazo el proceso empeora, se vuelve más cruento. La opresión lingüística es quizá una de las experiencias más terribles. Vamos a ver por qué. Por un lado ocurre que las personas somos conscientes habitualmente de lo que queremos, pero no de lo que tenemos. Y por otro lado, que el idioma está tan en todas partes que no se ve. Podríamos decir que somos idioma. Para tener una idea, imagínate que de repente despiertas en un parque de tu país y se te ha olvidado tu idioma materno. La gente alrededor emite sonidos extraños y no entiendes nada ni nadie. No tenemos ocasión de hacerlo bien, pero cuando he llevado esta experiencia a la práctica, mejor hecha, el resultado siempre es el mismo, angustia, sufrimiento de golpe la gente descubre la importancia del idioma, descubre que está en todas partes, descubre que sin él no puede hacer nada y agradece ser consciente de lo que tiene. Digamos que una de las consecuencias del experimento es que la gente ama más su idioma materno. Vamos a utilizar el vocabulario que tenemos, que hemos aprendido hasta ahora. Eh, tenemos a un grupo de privilegio que habla un idioma y lo habla de una manera determinada que vamos a llamarle el estándar. Utiliza un acento, un vocabulario un canal prioritario, que puede ser el auditivo, o utiliza diversos canales, y entiende que todo el mundo debe poder utilizar esos diversos canales. El grupo discriminado puede no tener la capacidad de utilizar el canal auditivo o el canal visual, o puede tener otro acento, o puede estar utilizando otro vocabulario incluso más rico. Puede llegar a ocurrir incluso que adoptar el estándar del grupo privilegiado le dé problemas de comunicación en el contexto donde vive y donde se desarrolla eh, naturalmente. Siempre hay un idioma dentro del propio país y hay un estándar dentro del propio país que oprime al resto. Y ahora mismo en todo el planeta hay una capa que está provocada por la hegemonía del idioma inglés. De tal manera que hay personas, por ejemplo en España, que llevan toda su vida hablando español, ¿verdad? Y que de repente o poco a poco se dan cuenta de que ya no vale el español, de que su idioma materno no vale, que el que vale es el idioma materno de otra gente y que debe competir en el idioma materno de esa otra gente con esa otra gente en un espacio planetario que lo llamamos sistema de mercado y que sabe que va a perder, porque es imposible conseguir ya no solamente el idioma, sino especialmente el estándar. En la opresión lingüística se puede observar con facilidad que las opresiones alimentan unas a otras. Así, por ejemplo, hay muchos estudios donde se observa con facilidad que las personas con menos recursos, que son la mayoría, tienen visibles, sensibles y continuados problemas para aprender inglés. Eh, Estados Unidos está nutrido de mucho estudiantado internacional y de profesorado, que suele venir de los eh, estratos más favorecidos o de confort de la sociedad aprenden inglés primero, intentan adquirir el mayor nivel posible para llegar a Estados Unidos y que nadie se, nadie se dé cuenta de su discapacidad. Y alimentan el inglés y hacen que el inglés sea más importante en el resto del mundo. Por otro lado están los inmigrantes hispanoamericanos que vienen a través de México, de toda Latinoamérica, que aterrizan en comunidades hispanohablantes. Y estas personas provocan un, un efecto interesante. Si alguien quiere hacer negocios con estas comunidades, debe aprender español. Mientras en España se trabaja activamente para que el español sea un idioma insuficiente y para que aspirar a una vida digna necesite adquirir el idioma hegemónico planetario, en este momento en inglés, en Estados Unidos está ocurriendo algo parecido, pero eh, en sentido contrario, es decir, no saber español puede ser un verdadero problema. Y quienes están ayudando a ese triunfo del español indirectamente son las familias pobres, inmigrantes latinoamericanas que aterrizan sin la capacidad de acceder al grupo de privilegio, pero están tocando el grupo de privilegio. Es interesante ser conscientes de que solo hay una manera individual de salir de la opresión, que es provocarla. Esto es aceptar los estándares del grupo de privilegio, aspirar frecuentemente sin éxito a formar parte del grupo de privilegio y con ello aumentar la presión sobre la totalidad. Bien, te animo a buscar información sobre justicia lingüística, opresión lingüística y de repente puede ocurrir que se abra una dimensión con cada vez más importancia en el mundo de la ciencia, eh, pero que todavía está incipiente, vuelvo a repetir, demasiado importante, demasiado presente para ser visible.